ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆ ተበልቶ የማይጠገብ በመጥበሻ የተጋገረ ምርጥ የመንደሪን የጾም ኬክ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለኬኩ ስድስት መንደሪኖችን አዘጋጀቻለሁ። ልጬና እኩል ግማሽ ግማሽ ቆራርጬ አዘጋጃቸዋለሁ። መንደሪኖቹን በዚህ መልኩ ቆራርጬ አዘጋጀቻቸዋለሁ። መጥበሻው እንዳይዝ የዘይት ስፕሬ ነፋበትና ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር ነስንሽ ያደርግና እሳቱን ቀነስ አድርጌ ስኳሩን አቀልጠዋለሁ። ስኳሩ ቀልጧል። መንደሪኖቹን በዚህ መልኩ እየገለበጥኩ አስቀምጣቸዋለሁ። የምጋግርበት መጥበሻ አነስ ያለ ስድስት ኢንች ነው። መንደሪኖቹን ሁሉንም አላደርጋቸውም። ስምንቱን ብቻ ነው ማደርገው ማለት አራቱን የተጠቀምኩት ከስድስቱ አራቱን ያደረኩት ምድጃውን እሳቱን ቀንስ አድርጌ የኬኩን ሊጥ ደግሞ አዘጋጃለሁ። አንድ ኩባያ ዱቄት ወንፊቱ ላይ አደርጋለሁ። ዱቄቱን የሰፈርኩበት ኩባያ የግማሽ ኩባያ መስፈሪያ ነው። ለዛ ነው ሁለት ያደረኩት እንጂ አንድ ኩባያ ነው የተጠቀምኩት። ዱቄቱ ላይ ሩብ ሻይ ማንኪያ baking soda እና አንድ ሻይ ማንኪያ baking powder አድርጌ እነፋቸዋለሁ። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የ like ኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። ነፍቼ ጨርሻለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር አደርጋለሁ። ሩብ ኩባያ ዘይት፣ ዘይቱን በሰፈርኩበት ኩባያ ሩብ ኩባያ የ almond ወተት አደርጋለሁ። በ almond ወተቱ ፋንታ የመረጣችሁትን የወተት አይነት አስገብታችሁ መስራትም ትችላላችሁ ወይም በብርቱካን ጭማቂ መስራትም ይቻላል። አንድ የሾርባ ማንኪያ ቬነገር ወይም አቸቶ፣ እኔ apple cider ነው የተጠቀምኩት። በማንኛውም አይነት vinegar የምግብ ቬነገር መስራት ትችላላችሁ። ቬነገሩ ኬኩ ልስልስ እንዲልና ውስጡ ደግሞ ፍርፍር ያለ እንዲሆን ያግዘዋል። አንድ የሻይ ማንኪያ ቬኔላ አድርጌ አዋህዳቸዋለሁ። ሊጡ በጣም ስለወፈረ ተጨማሪ ሩብ ኩባያ አልመንድ አደርጋለሁ። አሁንም ሊጡ ወፈር ያለ ስለሆነ ተጨማሪ ሩብ ኩባያ አልመንድ ወተት አድርጌ አዋህዳቸዋለሁ። በአጠቃላይ 3 አራተኛ ኩባያን የተጠቀምኩት ለአንድ ኩባያ ሩብ ይጎደለው ማለት ነው። እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። የኬኩን ሊጥ ጨርሻለሁ። መንደሪኑ ላይ መጥበሻው ላይ አደርገዋለሁ። ሊጡን ላይ ያስተካከልኩ መንደሪኖቹን በሊጡ ሸፈናቸውና መጥበሻውን ከድኜ እሳቱን በጣም ቅንስ አድርጌ ለ30 ደቂቃ አብስለዋለሁ እናንተ እንደ መጥበሻችሁ ፍረትና ስስነት እያያችሁ አብስሉት። ተጨማሪ ሰዓት ካስፈለገው ተጨማሪ ሰዓት ሰታችሁም አብስሉት። መጥበሻችሁ ደግሞ ስስ ከሆነ ቀድሞም ሊበስል ስለሚችል እያያችሁ አብስሉት። ኬኩ በ30 ደቂቃ ውስጥ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ከላይ steam ሆኖ ነው የበሰለው። መገልበጥም አያስፈልግም። ይህን ይመስላል በጣም ቆንጆ የመንደሪን የጾም ኬክ አሰራር ለልጅ ላዋቂ ለሁሉም ይሆናል ሰርታችሁ ሞክሩት ትወዱታላችሁ እየተከታተላችሁን ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት አመሰግናለሁ ውስጡም በጣም ቆንጆ ሆኖ ፍርፍር ያለ ኬክ ነው የሆነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ልዩ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ኬኩን ታዲያ በምትበሉበት ሰዓት ከውስጥ የሚወጣው የመንደሪኑ ጁስ ቀዝቀዝ ማለቱን እርግጠኛ ሁኑ። በተለይ ለልጆች የምትሰጡ ከሆነ እርግጠኛ ሆናችሁ ስጧቸው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው